Fényképezik majd ezzel az egész napot. Az egész napot? Igen. Még ezt is, amikor ebédelünk, élet futani mancaig. Négyet megettetek ő. Mondjad, Lőrinc, akkor jöhet az ötödik. Akkor jöhet a ötödik. Majd lesz ebéd is, jó? Úgyhogy most már... Mondjad, Lőrinc, nem baj. Itt van Mászi. Ez a tök. Nem, nem tök. Hanem? Szerintem mandarin. Ö, nem tudom kipotolni. Add ide megkezdtem. Én teszem Ez túl nagy Kemény? Túl kemény. Túl kemény. Azért csak sikerül. Sikerül, Lőrinc? Igen. Utána nem Szóval, hogy mindjárt nem tönkre megy. Ne essen le, vigyázz. Én is végig. Te csak tolakodsz Árpika. Én is akarok. Nem fogsz. Nem, neked való. Uhi, nem tettem el! Juhé! Nem mentünk rá. Juhé! Jobbi, jobbi, jobbi, jobbi, jobbi. Jobi. Na, na, na, na, na. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Lőrinc? Ne butáskodj. Apa. Apa. Egykeit. Szeretnék És hova Kérek hát- belőle. Add nekem ide felét, jó? Megeltem felét egyben? Hát mikor nem. Szeretnék. Egy, kettő. Hadd csak ide az egészet. Ne szed szét, add ide. Köszi. Figyelj Te ne csináld ezt édesapá után, te ne csináld, te egyesével. Eszébe se jutott? Kérsz valamit? Hát lőnénk, te nagyon ügyes vagy. Anna, Anna, Anna, Anna, Anna.